Uh, é, você tem certeza que quer tirar a foto assim? Sim, por quê? Uh, ok, né? Sorria! Hum. Aí eu vou entregar o papel pro... Pro Rocado. É... Senhor Hokage, Ó, eu vou entregar o papel. É, eu não sabia como fazer, eu demorei três horas para ver qual é o jeito que, que fica bom. tire de novo. Ah! Vai. É, eu não vou tirar de novo. É, não podemos aceitar essa falta. Ah! Vai. Hum... Transformação! Esse é o jutsu sexo então? É um golpe muito, muito baixo. Não faço mais isso. Nossa, <laughs> desafio grande de aqui do Hokage. <laughs> Ai, ai, ai, ai, mano. De cabeça. Ah. aqui logo! Mas é um idiota, não atropelou em nada mesmo. Ai, você me fez tropeçar. Você não ia bater, boletão? É. Ah, você, atrope... você atropelou sozinho. E toma! Ai! Venha logo aqui, Konohamaru! Nós precisamos continuar nosso treino! Não! E para cá. Jura? Ai, ai. Hã? Hum. hamaru Isso daí é fraco. Eu já fiz isso muito, então eu já sei do que se trata. Não, toma essa. Yeah. Errou. 16. Toma essa, 16. Você errou. Não, eu não errei, eu já acertei. Você errou. Admite, você é um idiota. Você errou, olha quem ele tem ali. Uh, mas ela tá aqui. Tá, mas do mesmo jeito você errou. Como ele que é Tá, você é eu achei meu treinador e você seu aprendiz. Ok. Toma essa. Você Viu, agora acertei. Você errou. Ok, vai. Depois você vai me ensinar o livro sexo passar, né? Cocôzão. Mas onde você tá? você pode derrotar o ah. velhote. O que você quer falar você disse? Você tem que me treinar, é chefe. Ok. Então vamos para o desafio. Você tem que me mostrar uma transformação. Tá, uh, uh, mas chefe, e aquele meu uniforme? Ah, naquela moça ali. Hã? Naquela moça ali. Hum. Ela é tá. é bonita. 3, 2, 1 e... Pronto! Uh, uh que sou é um homem. Ah, droga! Vem aqui! Oi! Tome isto! Ai! Ai! Minha bochecha! Da próxima Isso. vez, garotinho, faça hum, uma coisa mais bonita. Ela me assusta. É. Pode já de, se transformar. Ok. Ok, agora o próximo passo é você e eu fazer uma pesquisa sobre beleza feminina. Ei, ei, ei. Ei, vem, vem. Ei, quando o Ramaru venha. Não. Eu tô meio perdido. Só vem aqui atrás de você. E? Ok. Hum, onde que é a loja? Não, aqui, aqui é a casa dos... Achei! Quando o Mauro vem, vem, vem! disse Nina. Deixa eu pegar aqui. Ei, corre, Hamaru. Corre, Hamaru. É. é rápido, rápido. Ó, é, vamos olhar. Quando Hamaru olha isso. É África? Quando a Hamaru olha isso. Isso que é beleza feminina. É. Naruto. Você sai daqui. Senão você vai pagar. Tome! Ai, eu tenho controle. Ai, minha cabeça. Corre, negado! Tá corre! Corre! corre Ei, corre corre corre corre corre ah. Eu acho que eu perdi noção do tempo, sabe? Eu sei. É o Kikio. É o castelo do é Kikio. Vem cá, eu sei é o caminho, eu acho. Ah, quem é aquele cara? Ah, deve ser um ninja brincando comigo. E você, eu, eu vou ficar gnome, então eu preciso é, saber junto, saber junto, sexo. se você vai... Se você quer ser o próximo Hokage, você vai ter que vencer de mim! <laughs> Você achou mesmo que seria tão fácil um garotinho se tornar um Hokage? Primeiro você tem que ser claro muito forte. Fica quieto! Você tem que ser muito forte e ainda tem que ser maior. Você tem que botar fé nos seus próprios sonhos e treinar muito. Tá, mas eu sou maior que você. Você plantar, eu tenho quero. Ó. Ah, aquele é o seu treinador, então? É. Ah. Eu vou ter meu título de Hokage. Tipo de sete. Você não vai ter não, que eu sei. Ah, então olha isso. Ele tá pulando muito chakra dele. que golpe mais baixo, Konohamaru! Hum, isso nunca vai me afetar! Hum, que inútil! Copiou do Naruto esse negócio aí. Adorável Neto, você não pode seguir o caminho do Naruto! Ele não vai te levar a nada, esse lixo! Só com os meus caminhos, você vai se tornar um Hokage! Junto multiclones da Sombra. Hum. Ah, isso é demais! Esse é meu jutsu multiclones da Sombra. E eu já dividi ele por mil! Mas o que? Hum. Esse garoto aprendeu esse jutsu também? Hum. Eu também sei esse jutsu! Jutsu multiclones da Sombra. Hum. Você não quis fazer, né? Ah, eu não vou precisar, eu derroto eles em um soco. Derrota não. Hum. Não ha, ha, ha! Jutsu Arém! Que? Eu podia me livrar daquela, daquele treinamento idiota. Esse burro não precisa da sua ajuda. Somos rivais agora. Tá, né? Tchau. Ei, eu quero, te falar uma coisa. O quê? Deixa eu ver aqui. É que eu esqueci, mas... Começa! Você errou de novo. Você tá, mas como? É? Começa, quer ver? Ih. Olha isso, então.